Sei come me Pericolosamente ai confini Mi arrampico sulle tensioni E scivolo lasciando le unghie fuori Che stridono, trattengono l'eco dei nostri nomi non sai finire, sei come me, sciogliamo insieme le catene, sei come me, bocca piena di parole, parole, di parole, di parole. Bago un errore, un difetto sì di programmazione non ti so spiegare bene come sei iniziato Ma da mirate sempre sempre solo peggiorato Niente storie Instagram, niente frasi fatte Ho voluto cancellare tutte le tue tracce Troppo fuori per lo più scollegato Troppo fatto per lo più disadattato Pericolosamente ai confini Ai confini ai confini, yeah. cicatrici sulla bocca mostrano sorrisi come quando scrivi ha, ha, ha, e nemmeno per chi stai confino, per chi stai confino Pericolosa solamente per chi stai confino Ai confini, ai confini, ai confini, Pericoloso solamente per chi ai confini Mi arrampico sulle tensioni E scivolo lasciando le unghie fuori Stridono, trattengono l'eco dei nostri nomi sei come me, bocca piana.